пирожные. зеленый. А это вам цветочек. А это моя карточка. Делаю, чтобы пробить народ. Yummy! Хороший мороженое. Как же жарко сегодня. Здесь, наверное, продается содовая. Пойду я водички. Очень жарко сегодня. Здравствуйте! О, здравствуйте! А у вас тут и водичку можно купить? О, держите мою карточку. Мою карточку я хочу и бутылки воды. Выходите и продавайте три, две, три бутылки. О, ох, это хорошая бутылка Кока-Колы. Это мне. Это еще осталось? Да, очень устал. У вас... О, это мне опять мороженое давай. Спасибо большое. А, она у меня у вас осталась. Пробите, пожалуйста, еще одно мороженое. Одно вкусное мороженое. Все, пока. Вы уже Это мороженое. Yummy! Я же толстый, я не смогу его догнать. Ну стой! Стой! Ну, э! Светки, лайк, subscribe. А, ты такой толстый. Да, я люблю есть чипсы. Вот такой стал толстенький. Ой, я же не знаю, что делать. Пап, надо заниматься спортом. Заниматься спортом. Спорт, ай, не, я не люблю заниматься спортом. Ты меня будешь тренировать? Буду твоя тренер. Что я должен делать, чтобы не быть толстым? Надо бегать. Фу, устал. Устал. Это все, Кать? Все, Кать? Нет. Еще не все? Надо приседать. Приседать? Да. Раз. Это все? Нет. Еще. Я больше не могу, Кать. Тебе прыгать, прыгать тебе прыжки. Прыгать наверх? Да. Как? Покажи, как я должен это делать. Фу. Фу. Маш, еще, поза. еще, еще, еще, еще, еще. Ну, может, хватит? Еще, еще, еще, еще, еще. Фу. Теперь надо, тебе будет загонять зайца. Ты должен догнать и поймать. Это я должен поймать зайца? Да. Я же толстый, я не смогу его догнать. Фу. Давай. Где ты? Стой! Эй! Ну стой! Стой! Стой! Ну. О, Катя! Я теперь буду худым и стройным. Молодец. Фу. Фу, мы похудели. Мы похудели.